Berapa lama masa untuk stamping dan tarikh sign SPE? Okey. Biasanya uh, kita orang akan tarikh sign SP adalah tarikh um, pihak yang terakhir sign. Contohnya uh, purchaser datang lambat ataupun penjual uh, penjual datang kemudian. Siapa yang last sign kita orang akan tarik terus macam tu. Okey, uh, dalam proses saya um, stamping kalau misalnya melalui runner, hari yang sama kalau misalnya contoh dia datang petang, ah uh, tak boleh lah. Kena pergi esok. Kalau esok tu kalau holiday weekend, ah uh, itu kena consider. Tapi biasa the next working days kita terus akan hantar stamping lah. Tapi kalau misalnya ada case yang kita pergi hantar stamping melalui online online. Maksudnya uh, hari yang sama kita boleh hantar adjudication, masuk online adjudication. Tapi bila sijil stamp yang RM10 tu nak nak keluar, maksudnya notis taksiran untuk yang SMP tu nak keluar, yang tu depends pada uh, ah, LSDN tu lah kadang-kadang sehari, kadang-kadang dua hari. So bila dua hari, uh, bila online ni dia lambat sikit sebab dia kita kena tunggu feedback sana dan sana kena reply, kita bayar baru dia keluar CJ stamp. Tapi kalau misalnya melalui runner, hari yang sama kita hantar, hari yang sama kita boleh uh, uh, stamping macam tu. Okay, berapa lama masa diambil untuk prepare SMP dan sign? Okay, uh, untuk untuk normal case untuk normal case uh, selepas bankruptcy dengan uh, dengan dengan uh, land search dah ada eh uh, biasa tiga hari paling lama itu kalau misalnya pakai satu lawyer tapi kalau pakai dua lawyer benda ni boleh ambil dalam masa tujuh hingga sepuluh hari sebab kita dah vet yang eh, kita buat lawyer sana nak vet mungkin dalam dua hari lepas tu dia nak komplain komplain komplain dihantar kat kita kita tengok kita pun vet juga apa yang dia komplain tu kita pun komplain balik. Ah kalau misalnya apa yang dia komplain tu kita tak komplain, okey. Tapi kalau apa yang dia komplain tu kita tak boleh terima, ah tu yang berlakunya ah berlakunya sebab kita nak fahamkan ada side, ada side nak fahamkan kita ah yang biasa lambat sikit. Yang tu dalam 7 hingga 10 hari lah biasanya. Sebab tu saya cakap kalau misalnya dia bagi masa 21 hari, kalau boleh janganlah uh, bagi kita orang dalam masa 3-4 hari dan habis tu. Uh, bagi awal-awal sikit uh, agreement to purchase perlu sign stamping ataupun tidak? Agreement to purchase, kejap eh. Agreement to ah, purchase perlu stamping ataupun tidak. Secara mm, basicnya macam ni. Kalau misalnya, okay, kita ada masa dalam 30 hari untuk stamping kalau untuk tak kena penalti betul tak kalau misalnya uh, basically saya biasa tak tak tak tak stamping sebab uh, stamping ni dia cuma per, uh, dia cuma hanya untuk melayakkan agreement tu dibawa masuk ke court ah, mana-mana uh, lawyer yang kata agreement tu tak valid sebab tak stamping dia salah Okay, sebenarnya agreement tetap valid kalau ada lima consideration tu um, uh, lima, lima benda yang saya cakap tu, dia tetap valid, dia tetap sah uh, walaupun tak stamping. Cuma kita nak dia diterima masuk kod je uh, kita perlukan dia untuk stamping tu yang uh, apa in case okay, kita ada 30 hari masa yang diperlukan dalam uh, untuk sign SMP adalah 21 hari kita dah tengok um, salah satu parti ni macam nak buat nak nak cari pasal je macam tak nak sign je macam nak cari hal je kan kalau kita nak bawa benda tu lanjut lagi Uh, dalam masa uh, 21 hari sebelum dicari hal tu kita terus pergi stamping kalau misalnya uh, kita nak bawa agreement tu kepada ke mahkamah untuk jadikan dia sebagai uh, admissible in court uh, macam tu. Dia 30 hari dia uh, waktu bekerja ke atau kalender? Ah uh, tak dia uh, kalender. Hmm. So so nak stamping ke tak stamping tu agak-agak kalau dia nak cari pasal tu baru stamping. Saya rasa tak sempat dah dalam 30 hari tu tapi kalau misalnya dia tak cari, uh, macam macam dia orang okey je sampai SMP pun dia orang sign je. Ah okeylah sebab so SMP dia dah cover nanti kalau pakai signing ATP menggunakan digital signing perlu witness tak kalau kalau perlu macam mana? Ah uh, okey. Ah uh, secara digital ni um, actually sebab ah uh, case um, kes untuk secara digital ni saya tak pasti sama ada ada cited cases ke tak tapi kalau uh, normally biasa digital memang tak payah witness uh, tapi in case kalau ada cited case yang ni saya nak kena double confirm dulu sebab sekarang yang saya nampak memang dia punya teori dia je lah tapi kalau in case ada case yang yang apa yang yang dah cited maksudnya digital ni kena witness ke tak tapi actually witness contract agreement pun uh, dia tak akan me, me, menyebabkan kontrak itu tak sah. Ada witness ke tak ada witness, dia tak akan menyebabkan kontrak itu tak sah. Kes cuma masih sah. Cuma lagi hmm. senang kalau ada witness, kalau in, in case apa-apa kita boleh cakap. Kita boleh panggil dia untuk menguatkan kes kita. Ah, macam tu lah. ATP masih valid selepas SPA dah resign ke tidak? Ah, macam saya cakap lah, biasanya SPA yang akan prevail. Ah, kita uh, ah, ATP ni dia punya dia adalah uh, dia macam option uh, ataupun booking form sebelum ke SPA. Tapi one SPA dah ada, but biasa dalam agreement SPA saya, SPA saya akan cakap agreement ni dia akan prevail. Previous agreement made by the uh, parties melalui sama ada melalui written ke, melalui verbal ke, uh, macam tu. Betul, faham. Okey, kalau uh, ini soalan kalau dia kalau, kalau agent tak explain, macam agent tak explain dia punya ATP kan, implikasi pada kontrak tu macam mana? Macam um, macam ah, case tadi, okay, macam, sini, sini, sini, tapi dia tak explain dia. Ah, terms. Uh, itulah. Uh, agent tak explain, dia um, dia boleh isu kan benda tu. Dia akan dia akan cakap, um, saya sebenarnya tak tahu apa benda yang Eh, apa yang yang saya sign. Saya just sign. Agent cakap sign, sign je. Tapi uh, saya tak tahu apa benda yang saya sign. So benda tu akan mempengaruhi yang intention to create legal, legal relation. Dia uh, jangan fikir orang orang yang contohnya saya tak tahu lah orang KL semua pandai ke apa kan. Tapi ada juga sebenarnya orang yang tak pandai. Dia orang just uh, follow je macam macam orang panggil tu macam pembaris sikit kan lah. dia dia dia dia ikut je sedangkan benda tu dia tak tahu apa benda so benda tu dia boleh dia boleh buatkan dia dot dekat intention to create legal relation um, uh, so better explain better explain okay next question macam mana nak buat kalau rumah ada caveat dan suami isteri dah bercerai? Macam mana nak buat kalau rumah ada caveat dan suami isteri dah bercerai. First of all, kita orang akan check apa apa apa kena dengan caveat tu. Ha, ada apa dengan caveat tu? Layak ke caveat tu dimasukkan kat situ? Ataupun caveat tu saya saja macam tu. Kalau suami isteri dah bercerai, biasanya dia ada order daripada mahkamah macam mana dia buat pembahagian uh, harta sepercarian. Adakah dikira sebagai harta sepercarian ataupun uh, macam mana adakah mahkamah serahkan hak milik tu kepada suami isteri ataupun kepada suami ataupun 50-50 and then diorang yang kena decide hmm, diorang kena jual lepas tu orang kena ikut pembahagian dalam dalam harta sepencarian tu macam mana uh, even mati pun macam ni juga kalau misalnya dua rumah tiba-tiba ada harta sepencarian juga dalam kes kematian uh, kita akan ikut harta sepencarian punya uh, balance baru bagi waris uh, macam tu kalau caveat yang sambungan eh, daripada soalan tadi tu, kalau sekiranya caveat tu macam uh, adakah kita yang kena uruskan ataupun pihak seller yang kena uruskan? Okay, um, okay once, okay contohnya kita dah tahu ada caveat kan? Um, dah sampai dekat lawyer, lawyer yang akan uruskan. Okay, bila lawyer tengok, Uh, sebelum buat SMP eh, uh, kita akan cek dulu caveat tu. Kita tengok kenapa caveat tu. Kalau agak-agak caveat tu Contohnya sebab dia dah sign agreement dengan orang lain. Kan? Ha, ini kita akan advise uh, ah, advice pembeli untuk tak teruskan dengan kes. Ha, ataupun um, ataupun kita, kalau dikata saya dah dah tutup dengan orang tu, okay, kita akan cari uh, apa ni uh, orang yang masuk caveat tu. Cik, uh, betul ke dah settle? Oh dah settle tapi saya lupa nak tarik balik. Uh, so benda tu kita akan tengok caveat tu macam mana. Kalau caveat tu memang dikata itu adalah rumah dia dia memang tak ah yang itu panjang sikitlah cerita dia. Ah so kita akan macam mana pun kita akan explain dengan ah, pembeli, kita akan advise pembeli risiko-risiko sebut, tengok risiko ah, pembeli nak cakap macam ni. Kalau pembeli kata dia nak teruskan, kita akan cuba selesaikan caveat tu lah. Tapi kalau misalnya pembeli kata saya tak nak teruskan. ATP tu sepatutnya salah kat vendor sebab ada misrepresentation. Ada misguide contohnya sebab dia kata tanah dia clear semua everything kan. Okay, ah, kita check tak clear lah. Sebenarnya dia ada salah kat vendor. So kita akan gunakan yang clause yang mengatakan vendor tak, tak boleh fulfill lah kontrak tu. Hmm, tu. Sama juga macam kes uh, ah, ATP kan. Macam kes ATP dengan kes SPE. Katakan kalau ATP kita dah buat ATP uh, ah, ataupun uh, ATS kan. Kita dah buat uh, ATS eksklusif dengan dengan seller. Kemudian seller dia sign ATS yang lain dengan agensi lain. So macam mana eh kes macam tu? Dia sign dengan kita dulu, kemudian dia pergi sign dengan orang lain. Ah, kalau macam tu pun sebenarnya uh, dia kiranya macam ni, bila bila uh, bila dia dah sign uh, ah, ATP dengan dengan hebat, lepas tu dia sign ATP dengan ejen lain kan? Tengok dekat mana yang dia tak fulfill. Contohnya uh, contohnya dia tak fulfill dekat hebat kan. So dia punya clause sama ada dia uh, dia kena pulangkan duit tu ataupun kita ambil specific performance. Uh, maksudnya macam kalau dia dapat pulangkan duit, uh, uh, specific performance dia tak tak buat lah. Tapi kalau dia tak dapat pulangkan duit, barulah kita buat specific performance. So masa ni akan involve dengan dia ada parti tu jugalah. So kita pun uh, sebab caveat biasanya lah uh, kita akan masukkan selepas SNP dah sign. Uh, jarang sebab 21 hari tu biasanya singkat untuk kita masukkan KVET sebelum SNP sign kan. Tapi kalau sempat boleh buat uh, sebelum SNP sign. Tapi masa tu mestilah agent pun tak prepare KVET form semua everything semua kan lawyer yang yang prepare kan. So actually kita biasa akan buat se- selepas uh, ah, SNP sign lah. Hmm. Yang launch the KVET ni uh, buyer lah. Ah uh, betul betul bayar yang masuk ke hmm. Lane search dia perlu dibuat oleh agent ataupun lawyer? Uh, normally memang lawyer yang buat. Tapi in case lah kalau misalnya uh, agent nak cepat. Ah, maksudnya macam kita lawyer uh, contohnya ambil masa saya tak tahu lah sekarang time PKP ni lagi lah nak kena buat appointment, nak kena buat nak kena tunggu appointment daripada diorang baru boleh buat land search. So uh, benda tu yang yang membuatkan uh, lambat tau. So in case kalau misalnya uh, agent nak cepat mungkin once dah dapat case tu uh, ah, dah memang uh, dia memang nak jual boleh buat uh, boleh buat land search uh, terus masa masa apa masa masa masa dah ambil property tu maksudnya property tu confirm nak nak nak ni kan nah, terus terus buat at least 21 hari tu ada masa untuk buat land search juga uh, kalau boleh memang uh, agent boleh tolong alhamdulillah lah. kalau tak takut drag lambat juga sebab tak land search tu Okay ni soalan SE2 is dah, dah mention dah tadi uh, pengecualian Maksudnya, untuk tiga kali RPGT ni sampai bila? Um, if uh, pengecualian tiga kali RPGT ni tak saya sampai Jun 2021 uh, tapi kejap eh, hmm, jap, jap, saya saya cari uh, nanti nanti saya bagi dia punya PUA dia boleh, ada boleh. dia ada PUA dia. Ah uh, boleh. Uh, SPA design secara online boleh ke? Uh. SPA agreement. Design oh. secara online. Okey. Hmm. Sains secara online tu maksudnya uh, online viewing eh? Maksudnya macam conference bukan. macam ni kan? Ha, sama. Bukan, bukan. Uh, ah, okay. Yang pakai macam duku sign tu. Yang macam... Digital tu? Ah, ha, digital tu. Ah, ha, saya tak advise. Tu, tu ada dua tu. Ha, ha? Yang, yang, yang ni kan? Apa? Uh, apa? yang digital yang pakai jari tu yang pakai pen yang pen oh, apa ah, tak hmm. saya saya saya tak advise saya advise. tak pasti boleh ke tak boleh in term of legal uh, mungkin boleh lah sebab sekarang kan digitalize kan kiranya tapi kalau misalnya ada isu kemudian hari kita kita perlu kita perlu usaha lebih untuk buktikan benda tu boleh uh, macam tu oh, so Seboleh-boleh saya tak advise untuk uh, untuk uh, sign secara online tapi kita mungkin boleh buat video conference cuma uh, video conference tu dia punya risiko lagi tinggi daripada sign depan-depan macam tu ataupun kita hantar dokumen kat lawyer lain dia sign depan lawyer tu uh, um, so uh, secara secara ni saya lebih prefer tradisi punya lah kita sign pakai pen, pendawat bahasa hitam tu. Lagipun 14A semua pun nak sign pendawat bahasa hitam tu kan. So better ikut uh, uh, biasa punya normal punya. Uh, berapa banyak hutang yang berapa banyak hutang sebelum orang tu bankrupt? Boleh dikonsider sebagai bankrupt? Uh, dulu 30,000, sekarang saya sudah naik 50,000. Sekarang dah naik 50,000. So in case in case hutang dia 30,000 tapi dia lupa interest dia. So interest tu kena accumulate sekali. Ha kalau oh. termasuk interest dah lebih 50,000 insya-Allah boleh didaftarkan sebagai bankrupt. Hmm hutang yang tertunggak lah. Uh, owner boleh ke sign SPA dua kali tanpa diketahui oleh lawyer? Maksudnya dia dah, dia dah sign SPA dengan kita tapi dia sign SPA dengan orang lain juga. Ha, itulah dia punya kelebihan untuk caveat. So bila uh, kita caveat, um, contohnya, contohnya lah, Ah, kita ni orang yang lambat sign, dia dah sign dengan orang lain awal dulu. Lawyer tu caveat, kita boleh nampak, oh ada caveat, oh dia pernah sign dulu sini. Ataupun kita yang sign dulu, dan ah, uh, kita terus masuk caveat. Orang yang lawyer lagi satu tu dia akan nampak juga, oh orang ni dah uh, pernah ada caveat, maksudnya dia pernah sign. So, kalau ikutkan, tak bolehlah sign SPA dua kali tanpa, di even lawyer tahu pun tak boleh sign SPA dua kali dengan orang yang berlainan. Uh, sebab benda tu memang memang salah lah sebab dalam agreement kita kita boleh cakap you tak pernah sign SPE dengan orang lain sebelum ni ha macam tu kalau you sign sebenarnya you dah default ha, dan apa apa adalah kita ikut default default clause dalam SNP tu ha ah, okey boleh ke bank caveat rumah yang dah sign SPE dah sign SPE bank caveat Hmm, bank sign bank caveat rumah bank caveat rumah sebab bank buyer kot bank bank bank seller bank seller dia caveat tapi dia dah ada ah, charge okay. ke? Okey. Ada ada case yang memang contohnya uh, dia uh, dulu-dulu masa dia nak beli dia caveat rumah tu and then baru dia release dia release apa dia release uh, balance purchase price tapi uh, dia lupa nak buang caveat tu So uh, ah. ah, KVET tu masih ada kat situ. So tapi as long as bank yang KVET rumah tu adalah bank yang memberi uh, uh, cagaran kepada penjual tu, tak ada masalah sebab bank tu pun mempunyai interest kepada rumah tu. So caranya bayar redemption minta dia buang KVET sekali and sign 16N sekali. Boleh tak uh, Syaz bagi dia punya susunan? Okay, mula-mula uh, kita caveat uh, lepas lepas SPA kita caveat dulu kan untuk jaga um, hmm. pembeli punya interest. Lepas tu lepas tu Oh uh, actually yang itu saya ada lagi satu topik lagi panjang ah, maksudnya okay. selepas ah, SPA. Okay oh, ya. Ah, so you guys jangan ah. gitu eh. Itu ah, sebab yang ah. Ah, sebab yang itu saya akan ajar step by step apa yang lepas dah sign apa yang lawyer buat ah, daripada sign. Ah, Tapi terbaik. yang tu saya rasa better uh, next session lah eh, Cik Rashid Betul, eh. Dah, dah, dah 1 jam 45 minit dah. Okey. Ah, okey. masa uh, ni ah, kita uh, kita yang yang yang sebelum tu lah basic dulu. Boleh. Boleh ke owner yang masuk AP, uh, AKPK jual rumah dia? AKPK ni yang nak uruskan mm, hutang-hutang mm, tu kan? Ah, ya. Yeah. As long as dia tak jatuh bankrupt boleh. Contoh macam ni. Uh, okay, bank pun tak keluarkan urusan nak lelong. Okay, bankrupt dengan lelong is different thing tau selagi bank boleh utilize rumah tu untuk di uh, untuk dapatkan balik uh, duit tunggakan tu apa dia takkan bankruptkan owner sampailah dah tak ada benda lain yang dia orang boleh jual untuk bayar balik hutang tu barulah last kali dia baru akan bankruptkan owner so as long as dia boleh lelong dulu dia uh, dia takkan jatuh bankrupt so penjual boleh jual tapi masalahnya adakah rumah tu boleh di boleh dijual Ah, sebab rumah tu yang ada ada problem sekarang rumah tu yang dilelong kan so uh, so bila macam tu kita kena dapatkan kebenaran daripada bank so bila dapat kebenaran daripada bank uh, sama ada melalui private treaty atau cakap uh, bank <coughs> biasanya kita akan minta jumpa dengan bank bank kita dah ada pembeli boleh tak kita nak buat private treaty yang maksudnya macam tu lah kita nak kita nak uh, kita nak ju, uh, jual uh, lepas tu nanti bagi balik duit macam tu lah. So biasa masa, macam tu kalau dah tak termasuk dalam tak termasuk dalam lelong lagi uh, dalam prosedur lelong lagi benda tu boleh diselamatkan lagi. Tapi kalau dah once dah masuk prosedur lelong benda tu jadi panjang sikit lah. So kita kena try try try resolve dengan bank.